Fala pessoal, hoje eu vou ensinar aqui para vocês como fazer um gerador de sônia como esse daqui que eu fiz. Você quebra aqui uma, vem outra, que é usando um pistão, ó, quebra uma, vem outra, quebra uma, vem outra. E não é muito difícil de fazer, pessoal. Olha, essa vaquinha maldita, vou abaixar aqui o volume do jogo. Só um, pode deixar aqui 37. É, fazer uma parede mais ou menos assim. Ó. E com um buraco aqui no meio, ó. Que pega e quebra esse bloco daqui. E aproveita e quebra esse segundo também, que eu acho que vai precisar quebrar um segundo. E faz aqui uma parede assim com um bloco aqui. E aqui você coloca água. Balde d'água. Pronto. Aqui é você coloca lava. Hum. O gerador já tá feito, agora só falta fazer a parte daquele de pistão. Hum. Quebra esse bloco aqui no meio pra ajudar. Pega o hum. pistão normal, não pode ser pistão grudento. Coloca ele aqui. Agora a gente vai fazer aquele sistema de up infinito. Que eu já tinha ensinado, eu já tinha feito um vídeo ensinando que é colocando aqui ah. um pistão grudento, um bloco, ativando o pistão, colocando o repetidor, colocando o repetidor, repetidor pra cá, dois repetidores pra cá, sem delay nenhum. Ah, colocando aqui, até desligar dois aqui. E conectar esses dois repetidores aqui. E aqui colocar dois repetidores. Um, o do pistão com delay. Depois conecta esses dois aqui. Vai até um lugar, coloca uma alavanca. E pronto, aqui vai ficar piscando. Piscando de redstone. e vai ficar assim até completar 13 blocos, que é o máximo que vai é levar 13 blocos. É só aguardar até 13 blocos. Tá travando um pouquinho aqui pistão e fraps abertos, Minecraft fraps não dá muito certo que já atingiu três blocos. Agora quebra uma, vem outra. Quebra uma, vem outra. Então é, é, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui. Você também pode usar esse, esse gerador aqui, ó, pra esconder alguma coisa, tipo... Colocando aqui um bloco, aí assim você quebra, vem ele. É bem, eu acho que pode ser bem útil esse gerador. Eu baixei, pelo menos, bem útil. Se vocês não entenderam como eu faço, coloquem hum. nos comentários que eu irei fazer um vídeo novo, um pouco mais explicado. E não se esqueçam de dar like, se inscreverem, gostarem do vídeo e divulguem o vídeo. É, divulguem para os amigos de vocês se vocês gostarem do meu canal, se inscreverem. Que eu, tenho que eu, que eu eu quero tentar chegar até 500 visualizações nos meus vídeos. Quando chegar, eu vou, tra vou trazer aqui um... Vou ver se eu consigo fazer aqui um vídeo especial. Se eu conseguir 500 visualizações. Vou tentar fazer um vídeo especial. Que eu tô guardando aí. E então... Tchau, tchau, pessoal.